すげえ。 Слышишь меня? Сейчас мы с вами находимся на диспетчерской, где у нас собираются составы, порожняк, груз. Ради диспетчер. Арусов, территория. Там автобус стоит. Thank you.